السلام عليكم مرحبا بكم في قناتكم قناه صوفي شانيل نتمنى انكم تكونوا بالف خير اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الفيديو اولا واحد الوصفه اللي غادي تكون سهله بمقادير بسيطه وكتكون رائعه النتيجه ديالها معتبره بطريقه مبسطه وسهله نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ما تنساوش اللي كيشوف اول مره القناه الاشتراك تفعيل الجرس واللايك الى عجبكم الفيديو ونمشيو مباشره للمقادير بالنسبه للمقادير ديال اليوم هما بساط كيف ما قلت لكم كنحتاجوا 150 غرام ديال الدقيق نحتاجو كذلك 90 غرام ديال الزبده جوج ديال البيضات اللي يكونوا كبار 250 غرام ديال الماء القليل من الملح والفاني كانوا هادو هما المقادير ونمشيو للطريقه ديال التحضير هنا كناخذ واحد لاكاسرول اللي غادي نوضعو فيها الماء القليل من الملح وكذلك الزبده بالنسبه لهاد المقادير تقدروا او اولا تقدروا تكتفيو بهذا القدر بالنسبه لهاد الكميه اللي غادي نديرها كتعطي واحد الكميه معقوله مع عدد ديال لي شورو لا شورو كيف ما كيقولوا له بزاف ديال الناس هنا غادي نوضحهم على نار اللي غادي تكون شيء شيئا ما عفوا متوسطه وغادي نخليكم مع الفيديو هنا غادي نخليو الخليط فوق النار حتى يغلى لنا يعني تنشوفوا هذيك الفوقعات ديالو على هذا الشكل من بعدها غادي ناخذ الدقيق غادي نوضعوا لاكاسخول جانبا وغادي نضيفوا لها الدقيق غادي نحركوا بواحد الفوي ونضيفوا واحد الكيس نتاع الفاني نحركوا جيدا الخليط وغادي نرجعوه فوق نار اللي غادي تكون مهيله تقريبا واحد ثلاثة ديال الدقائق حتى كنشوفوا العجين لين وكتنجمع لنا ديك العجينه كيف ما شفتوا معايا انا بقيت هنايا في التحريك حتى حصلت على واحد العجينه اللي متجانسه ونقدروا اننا ما تفرتناش هنايا في هذه المرحله غادي ناخذوا هذاك العجين غادي نوضعوه في واحد الاناء اللي يكون متسع وغادي نسرحوه اولا نبسطوه على هذا الشكل باش يبرد لنا وفي نفس الوقت غادي نمشيو باش نوجدو البيض باش يكون واجد هنا كناخدو جوج ديال البيضات اللي غادي نحاولوا اننا نخلطوهم جيدا بواحد الخلاط اليدوي اولا بواحد لافورشيت بالنسبه هنايا الحجم ديال البيض ضروري يكون الحجم ديالهم كبير الا شفتوا ان البيض عندكم صغير كتضيفوا ثلاثه ديال الحبات باش تجي العجينه آه، رخوه وكتجيكم سهله من كديروها في هذاك الجيب الحلواني وكتجيو تخدموها هنا بعد ما بردنا العجين ديال تشورو كنحاولوا اننا نخلطوه على هذا الشكل وكنضيفوا البيض بالتدريج ماشي دقه واحده هنا ضروري في هذه المرحله الا بغيتوا انكم تعطيكم النتيجه اللي زوينه حاولوا انكم تعملوها بواحد الخلاط اللي هو كهربائي ماشي خلاط يدوي كتحاولوا انكم تميكسيو هذاك العجين ما امكن حتى كت يتفرتت وعاد كتستعنوا من بعد بواحد السباتول اللي غادي تشوفوا معايا هنايا في الفيديو كيف ما شفتوا هنايا معايا الطريقه انا كنستعن بواحد الخلاط الكهربائي وكنضيف البيض بالتدريج من الاحسن اللي ما عندهاش كتستعن بهذيك الفوي اللي في اليد ولكن من الاحسن ولا النتيجه كتجي مزيانه بهذا الخلاط الكهربائي هنا كنبقى على هذه الطريقه وكناخذ واحد السباتيل باش كنجمع به العجين حتى كنكملها وكنديرهم نديرها في واحد الجيب حلواني اولا الكيس ديال الحلوى باش غادي نمشيو باش اننا نقليوها كما شفتوا معايا هنايا كناخد واحد الكيس اللي غادي ندير فيه العجين وكنستعمل بهذاك البوق نتاع الحلوى كتكون النار بعد ما كانت الزيت سخونه كنردها على درجه حراره متوسطه وكنديروها على هذا الشكل وكنقطعو اما كتقطعوهم صغيورين اولا كديروهم طوال كيبقى على حسب الرغبه وكنبقاو على هذه الطريقه حتى كنكملوا العجين ديالنا كامل ونتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم ما تنساوش كيف ما العاده اللي عجبو الفيديو يبارطاجي مع الناس اللي كيعرف باش تكبر القناه وباش لا فيديو تدعموني بها وكنشوف بانني كنعطيكم حاجه اللي كتفيدكم اللي كيشوف اول مره القناه نتمنى انه يشارك ويضغط على الزر الاحمر او الجرس باش انه يوصلكم كل جديد كنتمنى لكم فرجه ممتعه ونخليكم مع الفيديو كانت هذه هي النتيجه ديالنا كيجي واحد التشورو اللي مقرمش بزاف خاوي نهائيا ما فيهش العجين لداخل كتقدروا تقدموه على جوج ديال الطرق اما بلو سيكر غلاس اولا سكر غلاسي ولا سكر ثقيل ولا كذلك بواحد الشوكولا ولا صلصه الشوكولا اللي كتجي رائعه كان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم على التعليقات اللي كتخلوها لي على اللايكات اللي كتخلوها لي وهذا كيزيد يشجعني هنا بالنسبه للتشور والداخل كتشوفوا بانه خاوي كيجي مقرمش ما فيهش نهائيا العجين واحد البنه وغزاله بزاف الحاجه اللي كننصحكم بها انه ضروري الطريقه باش انك ديريه بالميكسور خصك تخدميه جيدا باش انا يكون هذاك هو عفوا سر النجاح ديالو والتقرمشه ديالو البيض كذلك جوج ديال الحبات ديال البيض من الاحسن الحجم كبير او لا ثلاثه صغار كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم والوصفات ديالي تكون تنال الاعجاب ديالكم لقاؤنا يتجدد ان شاء الله مع فيديو جديد افكار جديده ووصفات جديده وكنتمنى لكم شهيه طيبه ونهاركم مبروك